داستان کوتاه جالب و آموزنده چوپان شخصی با ماشین شخصیش به مسافرت رفته بود موقع اذان ظهر توی یکی از جاده های بیرون شهر روی تپه مشاهده کرد چوپانی مشغول خواندن نماز است و گوسفندان هم کنارش مشغول چرا از دیدن این صحنه لذت برد و خودش را به چوپان رساند از او پرسید چه چیز موجب شده تا نمازت را به موقع ادا کنی چوپان جواب داد وقتی من برای گوسفندانم نمیزنم آنها گرد من جمع میشوند حال وقتی خدا من را صدا میزند اگر به سمتش نروم از گوسفند هم کمترم